Oi, gente, hoje eu vou tá, estar tá, tá mostrando como usar o, um programa que eu fiz aqui, que é, se chama Waterdit. Aqui você entra. Primeiro você vai entrar nesse site que vai estar na descrição. Sim, tem um link meio grande, mas é que todos os parâmetros do treco vai estar tá aqui. Na, já vai estar tá aqui. Então não é pra. Não é pra, é pra eu colocar só turbo Não, tem que botar tudo esse negócio. Mas é rápido. aí você clica em arquivo clica carregar do seu computador. No caso, estou usando o pendrivezinho que é eu mesmo botei. Para pegar a versão mais recente, que eu estou deixando no Mediafire para você baixar, vocês vão selecionar. No caso, a mais recente é a 0.5.0. Em abrir, carregar. Tá, assim que carregou, apareceu 250 fps com interpolação. Só que é o seguinte, aqui, eu não sei exatamente se o turbo... Não, peraí, problema sério. Você clicar aqui, ó, Aí invés ele suavemente, ele sai ao fundo. É muito difícil de editar então não usa o modo turbo. Pra quem não sabe, é meio. É um problema para acelerar o projeto. Você liga o turbo. Agora você pode vir né, calmamente. Os controles são simples. Você mexe com a setinha cima, baixo, esquerda, direita, para editar a imagem do bonequinho. Se você quiser tirar uma foto, fazer uma animação, você mesmo pode uma imagem, PNG. Aí, no caso, se você mexer falar, nossa, não gostei do que eu mexi, pode voltar para o original, apertando é o ponto final. Também dá para você girar tá? o bonequinho, dá para girar o braço para ele fazer um tchau. Aí você vai fazer, é, dando um tchau. Se você falou nossa, não ficou da hora, só aperta W. Então, você pode vir virar aqui e pro lado, falei, não gostei, W, ponto. Arruma os dois na hora. Agora, como funciona? O é bem rápido. É o seguinte, esse, cada um vai ter uma função. Tipo, então vai ter, tipo, ah, se a tecla é tal tá então vou virar, se não sei o que lá, vou virar para outro lado. Então vai estar aqui, o Eris, que é o olho, você pode trocar o head, é a cabeça, pode também o body, que é o corpo, também. caso, deixe, deixe separadinho as pernas, para você mexendo com as pernas assim, tudo. Mas é basicamente isso. Se vocês curtirem, posso fazer mais em breve. Mas é, é isso. Também estou montando um blog aqui, que é o... É, nossa, acabei de esquecer o nome. Mas se eu vir aqui no blog, entrar aqui no blog mesmo, vai estar mostrando que eu fiz uma coisinha. Meio complicado. Aqui, ele é o Sim, aqui para visualizar. Ele é o. Esqueci. Ele dá para ser vocês. Laderetite.blogsport.com. Se você quiser, dá para vir aqui, que é a página inicial. Só que recomendo não ver aqui, que fica tudo espremidinho. Então você tem que clicar em linha mais. Pá, veio aqui. Até o Olá, seja bem-vinda. Aí é o que acontece. Para quem tiver dúvida de baixar, só vai nesse link e ainda temos a palavra foi o link, só a versão mais recente, clicar em download. Como eu já baixei, eu não vou clicar aqui, mas, né, ele tem compatibilidade para todos os sistemas operacionais, contando que pode rodar. Só que é o seguinte, talvez eu faça uma versão .exe, que é uma versão executável quando você põe um, programa, que no caso não vai estar aparecendo aqui, mas quando você coloca, você tem a opção de botar ponto .exe, ponto .html, ponto .zip, vários tipos de coisas para você botar. Mas por enquanto isso que eu estou mostrando aqui. Se vocês curtirem, vou, vou, vou trazer mais coisas aqui para vocês verem. Mas, né? Tchau, tchau, tchau.